हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ रिफंड का रिफंड स्कैम सही सुना रिफंड स्कैम क्या होता है कैसे होता है और आपको क्यों इस ट्रैप से बचने की ज़रूरत है ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और आज की डेट में इतने मैसेज आ रहे हैं लोगों को कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और गलतियाँ कर दे रहे हैं और अपने अकाउंट से अच्छे खासे पैसे का नुकसान कर लेते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना आपको ज़रूरी है हो सकता है कि इस तरह के मैसेज आपके पास भी आए हों और आप भी उस ट्रैप में कहीं फंस चुके हों या माइट भी आप उनके नए अगले निशाने पे हों तो मैं सबसे पहले आज बात करूँगा कि रिफ़ंड कैसे होता है और किस तरह के मैसेजेस आते हैं जिससे कि ये सारे स्कैम हो रहे हैं गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट भी बहुत तरह की अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो शैतान होते हैं वो बहुत आगे तक सोच पाते हैं और वो वो समझते हैं लोगों के पल्स को और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं और उस तरह से स्कैम करके आपके पैसे को लेकर निकल जाते हैं तो मैं सबसे पहले एक मैं मैसेज पढ़ूँगा वो मैसेज आपको दिख भी रहा होगा लेकिन वो मैसेज से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के मैसेज मैं दो मैसेज पढ़ूंगा जो मेरे क्लाइंट को आया हुआ है उनका कहना है कि पहले आता है डियर उनके नेम अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो नाम निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से डेटा लीक हो जाता है वहाँ से करते होंगे वहाँ पे लिखा है your income tax account column reversal your entitled to refund rupees X जो भी था which is your accumulated excess over the year kindly click एक लिंक है to submit the formal request for the remittance of your benefit यानी उन्होंने एक अमाउंट बताया fifty four thousand nine hundred twenty two rupees ये आपका रिफंड था एकूमुलेटेड था एक दूसरा मैसेज फिर उनको आता है ये वो आता है उनके नाम income tax e filing require to click एक link in order to submit the formal refund request for the remittance of sixty thousand rupees और require to over due the excess over the years again एक प्रॉब्लम ये आई कि उनको कहा गया कि भाई आपके रिफंड आए हुए हैं पहली चीज़ें समझें मैं पूरा डेमो भी देंगे कि किस तरह से वो लिंक काम कर रहा है और क्या आपको रिडायरेक्ट कर रहा है किस तरह से पूरा प्रोसेस हम आपको वीडियो में अलग से भी दिखाएंगे पहले लेकिन समझने की ज़रूरत है पहली चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी इस तरह के मैसेज नहीं करते बहुत क्लियर समझ लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ये मैसेज आपको नहीं देता है कि कितने रिफंड है क्या रिफंड है और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट कभी नहीं मांगा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे हर यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है हो सकता है कि उनको इस तरह के मैसेज आए तो पहली चीज़ आप इस तरह के ट्रैप में ना आए दूसरी चीज़ कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरह का बैंक डिटेल या बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है एक बात बताएं अगर रिफ़ंड करना मैं आ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ मैं भी लोगों के रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले रिफंड रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस समझें जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उस समय वहाँ पर अकाउंट नंबर और सारे डिटेल देते हैं अगर गवर्नमेंट को रिफ़ंड करना होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में कर देगी उसको आपके रिफ़ंड की मैसेज देने और आपके अकाउंट डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी है दूसरी चीज़ ये बेसिक बात समझ लें कि अगर आपका कोई रिफंड हुआ तो ये आपको रिफंड रिटर्न फाइल करते समय आपको पता होना चाहिए 99 परसेंट अगर आपका रिफंड है वो पता होगा दूसरी चीज़ अगर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं आप लिंक पे क्लिक ना करें अब देखिए वो अब अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो अगर उसके पूरे लिंक को समझने की कोशिश करेंगे वो देखिए वो इनकम टैक्स साइट नहीं है एक अनसिक्योर्ड साइट है और वो पता नहीं कहाँ पे आपको ले जाके रिडायरेक्ट कर रहा है उसके बाद वो आपसे बैंक डिटेल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं वो आपसे लॉगिन लेके आपके अकाउंट में इंटर करते हैं और साथ के साथ आपके अकाउंट में जो भी पैसे है उसकी चपत लगा देते हैं यानी आपको रिफंड कुछ नहीं मिलने वाला है आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसका चपत लगने वाला है तो कृपया इस तरह के मैसेज से दूर रहें मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा आजकल पेटीएम स्कैम भी बहुत चल रहा है पेटीएम स्कैम भी सेम फड्डे पे है आपके अकाउंट की के की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए वो कहेंगे कि एक मैसेज आया है उसके थ्रू आप वेरीफाई करें पेटीएम ऐसा कुछ नहीं करता है कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है और इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में कुछ भी अपडेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत है आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते तो किस तरह से कोई बंदा आपका बिना पैन कार्ड लिए बिना आपका अकाउंट में लॉग इन किए आपको रिफंड कैसे कवर कर सकता है और डिपार्टमेंट तो कभी अमाउंट डिस्क्लोज ही नहीं करता है जब अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करता है तो आपको ये अमाउंट कहां से आ रहा है दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि अमाउंट कितना है क्या इतना आपका रिफंड है या नहीं है ये नहीं कि उसको देख के एक्साइटेड हूँ और तुरंत उसको क्लिक कर दें होता है क्या जैसे मैं अभी हमने क्यों ये वीडियो बना हमें पहले लगा ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे क्लाइंट को ये मैसेज आया आज से सात दिन पहले मैं कहीं मीटिंग में बैठा था मैंने उनका फ़ोन नहीं उठा पाया आप विश्वास नहीं करेंगे आधे घंटे के अंदर में उन्होंने मुझे सेवनटीन सत्रह बार कॉल किए मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी उनकी मैं बाहर निकल कर उनको फ़ोन किया मैंने उनसे समझने की कोशिश की वो बहुत जल्दी में थे कि सर मेरा रिफंड आया है वो वो वापस चला गया मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि आ, रिफंड आना था आपको मैसेज आ गया कि वापस चला गया ये पॉसिबल नहीं है फिर मैंने उनको समझने की कोशिश की फिर मैंने उन्हें बताया कि देखिए ये गलत है ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है जब आपको ये एक मैसेज आया कि आपका रिफंड पचहत्तर हज़ार रुपये थे वापस चला गया आप थोड़ा सा पहले ठंडे हों समझें कि क्या सही में पचहत्तर हज़ार रुपये का आपका रिफंड था या नहीं था या बिना कुछ जाने आप उस लिंक पे क्लिक करके आप रिफंड प्रोसेस फाइल करने वाले हैं रिक्वेस्ट फाइल कर ऐसा कुछ नहीं करें और जब भी अगर कुछ ऐसा मैसेज हो आप अपने लॉगिन अकाउंट में जाके लॉगिन करके वहां चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बता रहा हूं अपने रिफंड चेक करने का गूगल पे जाएं वहां पे लिखे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस एक पेज आएगा एन का उस पर जाएँ आप अपना पैन नंबर डालें अपना रिफंड चेक कर लें स्टेटस वहाँ से पता चल जाएगा इतनी ऑप्शंस हैं आपको इस तरह के मैसेज पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें दिख रही होगी ऑलरेडी हमने ये वीडियो भी दिखा रखा है आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और देखिए आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको प्रोटेक्ट भी करें आप टेक्नोलॉजी के दौर में गुजर रहे हैं उस तरह से कोई भी रिएक्शन या उस तरह की जल्दीबाजी में अपने कोई भी क्रेडेंशियल किसी के साथ ओपन ना करें और वो भी एक ऐसे वेबसाइट के साथ जिसको आप नहीं जानते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा आप ऐसे रेपुट जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो उसी के साथ करें बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमेशा दूर रहे तो कहने का मतलब कि आप, आपका पैसा है रिफंड से कोई भी मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आता है एकदम क्लियर समझ लें आज तक ना गवर्नमेंट ऐसा कभी की है ना आगे भी करेगी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला है अगर कुछ आ, आने वाला हो आपके मेल पर रिप्लाई आएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस हो गया उसका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया सीधा ये मैसेज आएगा अमाउंट लिखा हुआ तब भी नहीं आता है तो आज के लिए इतना ही अगर आपके साथ ऐसा कोई दुर्घटना हो चुका है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं अपने एक्सपीरियंस को सो दैट कि हम यूज़र को भी बताएं अगर इस तरह के मैसेज भी आए तो आप कॉमेंट में बॉक्स में आप उसकी स्क्रीन लगा सकते हैं या मैसेज लिख सकते हैं हम उस पर रिप्लाई करेंगे या इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस कर गया या कोई इन्फॉर्मेशन में और देना चाहिए था वो भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें साथ के साथ एंड्रॉयड पे आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हैं फायर टी पे भी आप हमें देख सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू